Good morning, sì, qui sono le dieci e mezza, come dico in questi casi, certo la mattina, non una mattinata prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, o oh, semplicemente... Oh, semplicemente... David Lynch It's uh, April 4, 2022 and it's a Monday here in Naples, uh, um, uh, literally cloudy morning uh, with uh, also soft wind um, 50 and 5 uh, and 3 and 4 Fahrenheit around 13 Celsius and this means that non è, quella giornata, sì è quella giornata at <laughs> day really really really really soft like these days in this period Uh, sì, mh, mm, leggermente più freddo ma comunque clima prima, primaverile. Uh, per quanto concerne il video sui pensieri, come sempre, uh, nel caso vi interessa, lo faccio sempre separato da questo, quindi ho... anche se non so se lo faccio oggi perché ho un video arretrato da caricare ieri e non ho molto da dire oggi. Anyway, I see and you all just see from the window. I think uh, that this afternoon uh, the temperature will be on the same level, ma anche qualche grado in meno, che è un po' brutto il tempo, cioè sì appunto anche un qualche grado in meno, but uh, comunque vedremo, but non siamo dei maghi su questo, but really important thing is that with this atmosphere, uh, fortunately in a negative point, surely we aren't going to be enjoying Those Beautiful Blue Skies and Golden Sunshine, salvo miracoli, ma la vedo impossibile. Diciamo che ieri da questo punto di vista è stata un po' un'illusione perché invece abbiamo avuto veramente una bellissima, le abbiamo avuti Those Beautiful Blue Skies, Golden Sunshine e Long the Way, ma a questo punto eh, è stata solo un'eccezione perché i giorni precedenti sono stati 4-5 giorni sempre con la pioggia, con brutto tempo, per cui speriamo di non continuare con questo trend di oggi e di giorni scorsi, ma vedremo. Per cui, say the this, So from the mythical window with the color the curtain, certo non sublime, eh, brut direi bruttissima ma no perché comunque grazie all'inquadratura, alla luce e ai colori stessi la tenda è comunque, questa è comunque sempre un po' più bella. And it's green roller shooter behind me on the top, not visible in factor in the shot. And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 140 IPG 625 Eva, grazie a te, i molto people follow the channel reports, un saluto davvero a tutti. Uh, and I hope you have also, è vero, è brutto tempo ma spero che ci può consolare questa cosa, cioè that you have also a great breakfast everyone. Il mio stomaco brontola, non so il vostro. So, uh, ci vediamo al video tuzzo del giorno nel caso lo faccio o domani.